Yo, yo, haciendo rap Valero, A mí no me molesta ni me roba el extranjero Cambias de acera, cagao de miedo Y sonríes a tu jefe el que se queda tu dinero Enciérrate en casa, graba en la terraza No puedes pensar con claridad qué te pasa Está llena de negros y moros mi plaza Y los maderos representan la única amenaza está fatal Llega la pandemia y no cabemos en el hospital Le echas la culpa a mi compa de Senegal Y no te acuerdas cuando privatizaron la sanidad Esto se trata de ver más allá El porqué de las cosas, saber, analizar Entender que hay razones y que no puedes negar El derecho de las personas a buscarse el pan Ahora cuelga la bandera en el balcón Siéntate en el sofá, ver la televisión Trágate el telediario, quejate de la invasión del 12 de octubre para la estatua de Colón A cantar las canciones de la puta legión Y ensalzar las batatas de tu gran nación Aquí se habla español Debe ser una broma y al guiri le sonríes Welcome to Barcelona Da vergüenza ajena ver que nada te frena Cuando vas enajenado con tu manada de llenas Atacando al mena con violencia extrema Pero cambia el tema cuando la madera entra en escena Si no te mueves y desahucio no un vecino basura Luego te indignas por movidas absurdas Rafitis y multas, acusas e insultas En el bar apalancado entre cervezas y chustas Tú sigues esperando el resurgir del imperio A mis copas no les duras ni hasta el intermedio Xenófobos sin criterio, ya estamos en tu barrio Aparta del medio